ustoz mani savolim bor edi o'tib ketgan ota onani qarz namozini farzandi o'qib bersa bo'ladimi yo'q namoz ibodati bir kishining e, zimmasidagi ibodat namoz ibodati boshqa kishining o'qib qo'yishligi bilan soqit bo'lmaydi lekin namoz o'qiyolmay o'tib ketgan otasini onasini misol uchun yaqinlarini Hmm, o'sha olmay qolgan namoziga fidya to'lasa bo'ladi bitta namozning e, fidyasi e, bu diniy idora har yili ramazon oyida chiqaradi bitta fidya degani mm, bir kishini bir kunlik taomi degani hozirgi kunda qancha masalan o'ttiz ming bordir qirq ming bordir bir kishi bir marta o'tirib ovqatlanib to'ysa shu bir kishi bir kunlik taom o'sha miqdorda bir kunda besh vaqt namoz bo'lsa besh vaqtga shuni ko'p ko'paytiradi o'tgan ota onalaringning nomidan ota onalaringning nomidan o'sha pulni bersa fidyasi o'tadi lekin namozni boshqa odamning nomidan o'qib qo'yishlik joiz emas tushunarlimi rahmat yana savol bersam maylimi ho'p ayollarga tegishli masala edi Э, yuziga olinadigan turli xil vitaminlar ukollar э, mumkinmi shariatda u vitamin э, qanaqa vitamin bo'lishi mumkin ajinni ketkazishga yuzni oqartirishga yoki yuzni tortishga shunga qilinadida e, ma'lumot o'rnida aytib qo'yaman shariatimiz qanaqa qaraydi bunga mumkinmi mumkin emasmi ho'p o'zi aslida ayollar uchun ayollar uchun xossatan ziynatlanishni shariat ruxsat beradi ba'zan vojib ham deydi ayollar erlari uchun ya'ni bu yerda xos o'zlarini mahrami uchun go'zal bo'lishlikka majbur farz deydi ba'zi ulamolar nimaga chunki erkaklar o'z ayoliga ko'proq intilsin uchun go'zal bo'lishlikka harakat qilish kerak go'zallikka sabab bo'ladigan narsalarni sabablarni qilish kerak lekin haddan oshmasligi kerak shariat chegarasini so'rayapsiz alloh ajr bersin shariat chegarasi bor tabdili xalqillah degan chegara bor olloh yaratgan xilqatni o'zgartirib yuborish buni chip chiroyli hali u yog'ini ishiradi hali bu yog'iga ukolaveradi hali qoshini qirib tashlab o'rniga e, chizdiradi hali labiga boteks qiladi bir qarasangiz avvalgi odam emas boshqa odam keyin qiziqligi qizlar ayollar bir xil bo'lib ketgan chunki bitta joydan bitta kosmetikadan chiqqan unaqa emas har bitta ayolni o'zini e, olloh bergan xilqati bor o'sha xilqatda masalan yuzni oqartirish e, ajinlarini tortishiga sabab bo'ladigan ba'zi kremlarni balzamlarni shar'iy ma'noda ichida harom aralashmagan bo'lsa surtish ular joiz joizki haligi aytganimizdek balki vojib ham imom abu dovudning sunanlarida alohida hadis bor payg'ambar alayhissalotu vassalom erkaklarga xitob qilganlar uyinglarga to'satdan kirib kelmanglar deganlar uylarga safardan qaytayotgan bo'lsanglar uyga ogohlantirish berib qo'yinglar qaytib kelayotganinglarni chopar jo'natib qo'yinglar kelayotganinglarni u oldindan bilib tursin nimaga to siz kirguncha ayolingiz bezansin erini go'zal suratda kutib olsin eri uyga kirganda ko'ngli ravshan bo'lsin imom termiziyda boshqa bir hadis bor xoyrun nisa xoyrun nisa iza nazarta sarrotka deganlar ayollarni eng yaxshisi unga qaragan paytingda seni xursand qiladigan ayolingizni ya'ni turmush o'rtog'ingizni nikohingizdagi ayolni ya'ni e, ayol qarasa xursand ekanda begona ayol aytish tushunilmayapti nikohingizdagi ayolni qaragan paytingizda sizni xursand qilsa deganlar birinchi sifati ida nazarta sarrotka deganlar va ida aqsamta abarrakat abarratga deganlar agar shu ayolim menga xiyonat qilmaydi shu ayolim yolg'on gapirmaydi shu ayolim shunaqangi ayol deb erkak qasam ichsa shu qasamiga e, ya'ni javob beradigan xotin eng yaxshi xotin agar va e, vaida g'ibta e, hafovatga agar g'oyib bo'lsang seni muhofaza qiladi omonatingni muhofaza qiladi deganlar demak mana shu sifatlar yana bor boshqa sifatlari mana shu sifatlar ichida birinchisi va iza nazarta sarratga deganlar qaraganda seni xursand qiladi bu uchun ayol o'ziga qarash kerak bizda teskari bo'lib qolgan teskari bayramga chiroyli bo'ladi eng go'zal kiyim bayramga kiyiladi bayramga borishdan oldin bir soat oynani oldida o'tiriladi uyda o'ziga qaramaydi eski tuski kiyimlarni kiyib oladi shalpaygan narsalarni kirgan odam kampir deb o'ylaydi o'zini xotinini eng go'zal kiyimni kiyish kerak uyda eri uchun tashqariga emasda hatto ba'zi rivoyatlar bor ayol kishi tashqariga chiqar ekan atir sepsa to uyga qaytib kelguncha ollohni la'nati bo'ladi uni sepgan atiridan boshqa bir erkak hid, hidla, hidlasa boshqa bir erkakni burniga uning hidi borsa zinoga tashviq qilgan bo'ladi ayol masalasi nozikda poylab turgan odam ham ko'p hozir endi ularni kampir desak kampirlarni biroz e, haqorat qilgan bo'lamiz bir ikkita anaqalar bor anavi shahiniya pahiniya degan e, isqirtellolar bor isqirtello atello yozgan o'zini asarida e, atelloni asarini nechinchi betida bor isqirtello degan shunaqa qotillar paydo bo'lgan poylab turishadi abror muxtor aliyni gapidan toyilishligini man aytaman qo'llaringdan kelganini qillaring biz ayollar to'g'risida islom ta'limotida ayollarning huquqi to'g'risida biz aytgan gapni hech kim ayta olmaydi ayol kishining izzati ayol kishining nomusi ayol kishining obro' hurmatini islom himoya qilgan vaholanki islomgacha ayollar bir tiyinga qimmat deb qaralgan odam deyilmagan ayol odam deyilmagan erkaklar uchun mol cho'chqa eshakka o'xshagan narsa deb tasavvur qilingan uzrda man jumla sal qo'polroq bo'lsada bu johiliyatni jumlasi bu islom uni inson dedi annisa shaqoiqur rijal dedi payg'ambar alayhissalom bu inqilob edi ayollar erkaklarni teng yarmi tug'ishganlari dedi demak hozir anaqalar bor ulitkami nimadir deydi tirik ulitka bor shunaqa narsalarni qo'yish tibbiy ma'noda o'sha yuzni ravshanlashtirishligi yuzdagi E, kirlarni olishligi e, isbotlangan joiz ularni muammosi yo'q o'ziga qarashligi yuqorida aytganimizdek ba'zan sunnat ba'zan vojib bo'ladi payg'ambar alayhissalotu vassalomning ayollari o'rtasida bismillah husn musobaqasi bo'lardi oysha onamiz eng ko'p rashk qilardilar oysha onamiz payg'ambar alayhissalotu vassalomni zotan eng mahbubalari kimni yaxshi ko'rasiz deganda oysha deganlar birinchi lekin boshqa xotinlarni rashk qilardilar bir jangda sofiya binti huyay ibn axtab e, huyay ibn axtabni qizi bor edi yahudiylarni qo'mondoni yahudiylarning raisini qizi juda go'zal ayol bo'lgan onalarimizdan jonim fido bo'lsin mo'minlarni mo'minalarni onasi sofiya roziyallohu anhu juda go'zal bo'lganlar go'zalliklari hali musulmon bo'lmaslaridan tillarida doston bo'lgan u kishi asrga asira bo'lganlarida sahobalar payg'ambar alayhissalotu vassalomga u kishini sovg'a qilishgan payg'ambar alayhissalom kelib unga sofiyaga aytganlar xohlasang musulmon bo'l ozod qilaman ketasan xohlamasang e, ixtiyor sanda deganlar musulmon bo'laman deganlar va turmushga o'zlari rozi bo'lganlar alloh subhanava taolo buyurgan sofiyani olganlar va husn masalasida hamma hammani tilida bo'lgan u gap oysha onamiz kiyimlarini kiyib burqalarini o'rab borganlar sofiya onamizni uylariga bir ko'rib qo'yaychi meni e, habibimni e, kundosh ya'ni kundoshda o'zlariga deb kirganlar kirib chiqqanlarida payg'ambar alayhissalom eshikni oldida turgan ekanlar ha oisha qalay ekan deganlar deganda ha bitta yahudiyni qizida deb nos qilib ketganlar uylariga bu hadisdan nimani olish mumkin payg'ambar alayhissalotu vassalomning ayollari o'rtasida husn musobaqasi borligiga dalil bu hmm. oysha onamiz zotan ya'ni o'zlariga qaragan ayol bo'lganlar lekin shu bilan birga narigi ayollarni kuzatyaptilar boryaptilar ko'p gap borda lekin sizning e, sizni savolingizga menimcha yetarli shu